Bölüm 8 Kadere meydan okumak. Ne yazık ki bu cümleyi yazmak zorunda kaldım özür dileyerek. Sonuçta bununla ilgili önümüze getirilen o kadar çok haber, o kadar çok söylem, o kadar çok reklamlar kitaplar arasına sıkıştırılmış ifadeler var ki bizler bu ifadeleri kullanırken artık baya baya rahatlamış durumdayız. Yani bir yandan toplumun içinde bu çok kullanıldığı için medya artık bunu kullanıyor. Bir yandan da medya bunu kullandığı için toplum bunu kullanmaktan hiç çekinmiyor. Hem biraz haberlere bakacağız hem de söylediğimiz söz nereye varıyor ona ne kadar dikkat etmemiz lazım biraz onu inceleyeceğiz efendim. Hükmü kader. üç tane kelimemiz var. Kadere meydan okumak. Kader Cenab-ı Hakk'ın kudreti ilahisidir ve onun bilmesidir. Meydansa hem bu dünya hem bütün alemlerdir. Okumaksa şeriattir. Dolayısıyla kader, meydan, okumak ayrı ayrı ele aldığında Cenab-ı Hakk'ın bilmesi, bütün alemleri yaratmış olması, şeriatle bu alemlerde var olan her şeyi ama her şeyi bir düzenek ve matematiksel bir akış, geometrik bir duruş, fiziksel bir hareket ve bütün ilim dallarında karşılığı bulunacak şekilde beyan etmesi ve bizim de o beyanın içinde yüzüp giden bir hayata sahip olmamızdır. Allah Zülcelal Hazretlerinin şeriatini, bütün alemlerdeki kudret ve hakikatini, onun bilgisi ve ilminin hakikatinin dışında yapılacak her türlü mesele bizi sonuçta bir şirk kapısına götürmektedir. Hatta öyle ki bu kapıdan geçilmesi ve yakınlaşılması geçilmesi manasına gelir. Hani hatırlarsanız Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselamın hadis-i şerifinde buyurduğu üzerine içki masasına zinaya yaklaşmayınız. Çünkü bu yaklaşımlar bir anda bir cezbe yapar ve nefsiniz o çekim gücüyle beraber Allah korusun o kapıdan geçirir. Peki bu şirk kapısından geçiren bizi cümleleri söylemekten, söylememekten, ne söylediğimize dikkat etmekten sorumlu değil miyiz? Elbette sorumluyuz çünkü ortada bir şeriat var. Bunları biz de iyi bilmek zorunda mıyız? Evet. Bütün alemler diye tabir ettiğimiz kitabi kelamların arasındaki ibareleri okurken dikkat etmek zorunda mıyız? Aynen öyle. Eğer bu dikkatimizi buraya yöneltmiyorsak öyleyse inancımızın düşünce biçiminde hata var demektir. Size şöyle bir örnek verebilirim. Herkes bir şekilde Allah nasip edip evleniyor, bir eşe sahip oluyor. Kadınlar, erkekler bir araya geliyorlar ve bir hayata başlıyorlar. O hayatın belli bir kurallar silsilesi oluyor. Sizler karşınızdaki insana şşt hop hacı baksana veya sokakta diğer arkadaşlarınıza kullandığınız ifadelerle kullanmamaya dikkat ediyorsunuz. Çünkü karşınızdaki insana değer veriyorsunuz. Değer verdiğinizi kelimelerinizle gösteriyorsunuz. Bu kelimelere dikkat etmeyi biraz hoyratlaşsanız karşı taraf ne oluyor sana bizim ilişkimiz böyle mi olacaktı yani diyor. Öyleyse Allahu Zülcelal ile kurulmuş başından sonuna kadar da kopmamasını talep ettiğimiz iman akidesinde Rabbimiz adına söyleyeceğimiz cümlelere dikkat etmemiz gerekmez mi? Elbette gerekir. Bunlara tepki göstermemiz gerekmez mi? Evet gerekir. Bunların yazımının artık bu kadar kolaylaşması canımızı acıtmamalı mı? Bence acıtmalı. Bakın birkaç haberle gelelim meseleye. Bugün Google'a yazsanız hemen önünüze çıkacak haberler. 310 kilometrede ölüme meydan okudu. Hızlı giden bir motosikletlinin ölüme meydan okuması. Ölüme böyle meydan okuyor diyen bir başka gazete haberi. Gençler ölüme meydan okudu derken kar üzerinde yapmış oldukları bir aktivasyondan bahsetmişler, bir aktiviteden. Ama bütün meselede hep aynı cümlelerin kullanıldığı farkında mısınız? 3 ayrı gazeteden bugün almış olduğum haber ölüme meydan okudu, ölüme meydan okudu. Ölüme meydan okudu. Acaba bunlar artık birer deyim mi oldu? Elbette ki böyle bir deyim yok. Ama bunun kullanılabiliyor olması bizim insanımızın ölüm dediğiniz şeyin karşılığında meydan okunabilecek bir tarafı olduğu düşüncesini yavaş yavaş oluşturmakta. Bakın daha acıları var. Bir güzel kardeşimiz bir hastalık geçirmiş. İzmir'de 11 yaşında doğuştan felçli Berke Acar azmi ile engelleri aştı denilmiş. Evet kardeşimize şimdiden biz de geçmiş olsun diyoruz. Allah şifalar versin. Daha da iyi olsun inşallah. 6 ay yaşar denilen ancak 40 yaşına basan Yarkın Aysun'un mucizesi babası tarafından kitaplaştırılmış. Aman ne güzel ama garip bir cümleyle ikisi de kadere boyun eğmedi. Yani Allahu Zülcelal onlara bir hastalık imtihanı verdi ama onlar Allah'ın verdiği hastalığı değil kadere boyun eğmeyerek bunu başarmış oldular. Sadece bununla bitti mi? Hayır. 101 günde 10 kez ölümü yendi. Minik bebek ailesinin evine güneş gibi doğdu denilerek tatlı bir ifadeyle geçirilmiş. Cümle bakın şöyle. Ancak ailesi yılmadı. Minik Güneş zorlu tedavi sürecinin ardından hayata tutundu. Hayata tutunmasından bizler de mutluyuz. Rabbim bir ömür sağlık, saat afiyetle yaşatsın. Ama minnacık bir bebeği Rabbimizin bize emrettiği hayat biçiminin dışında ifadeye çalışmak ve bunun binlercesiyle toplumu şunu öğretmek istiyorlar. Kader. Senin elindedir demek istiyorlar. Ne doğduğum saati, ne öleceğim saati, hatta affedersiniz gün içinde kaç defa tuvalete gidebileceğimi hükmedemediğim şu vücut Rabbimin koyduğu kudret karşısında bir hiç iken varlık iddiasını sürekli bizlere empoze ediyor olmaları yeni bir ateizm kuşağının oluşturulması inancın ve akidinin kırılması için yeterli ve gerekli bir koşul değil mi? Bu haberlerin altında yorumlar yaparken Yazmayın böyle. Yapmayın böyle. İnsanların akidesiyle oynamayın demek gerekmez mi? Evet gerekiyor. O zaman uyanık olmak gerekiyor. Uyanık kalmak dileğiyle.